нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Баялаг Фид дэлхийн чанарыг Монголд Хабарын шул жаққа жарқылдап жанарың махаббат жырларын ғашықтар сырларын ұялып қасыңды айта алмай тұрған біздерді жақтайды күз толы айналам құлпырып жайнаған сертіңнен тайма деп тапсырған аймаған аңсадым шалқыдым бақытты әр күнім жар болшы жаным алдым алтыным аңсадым шалқыдым біздер жамандап күледі қорғаштап жүреді біздерді үнемі Мүлдеген тыныштық сәуледен нұр құштық көңілің шыныстық сырластық ұғыстық аңсадым шалғадым, бақытты әр күнім жар болшы жаным аян